Diyelim ki elimde 5 limonum var. 1, 2, 3, 4, 5 limon. Soru şu, bir limonu elde etmek için 5 limonu kaçla çarpmam gerekiyor? Burada sorulacak bir soru daha var. Çünkü çarpma ve bölme bir madalyonun iki farklı yüzü gibidir. Öyleyse bu limonlardan ya da çizdiğim şu sarı nesnelerden elimde bir tane kalması için 5'i kaça bölmemiz gerekecek? 5 objem var, eğer bunları 5'e bölersek 5 grubumuz olacak. O zaman 5 bölü 5 eşittir 1 diyebiliriz. 5 objeyi aldık ve 5 gruba ayırdık. Her bir grupta bir obje, bir nesne oldu. Ya da 5 çarpı 1 bölü 5 eşittir 1 diyebiliriz. Çarpma işlemi için nokta kullandık ama çarpma işaretiyle de yazabilirdim. 5 çarpı 1 bölü 5 de 1'e eşittir. Hepsi aynı ifade. Burada ilginç olan şey bildiğimiz bir şeyin başka bir yolla ifade ediliyor olması. Çok yeni bir bilgi değil yani. Elimdeki sayıyı çarpma işlemine göre tersiyle çarparsam geriye 1 kalacak. 5 çarpı 1 bölü 5 eşittir 1. Bunun sebebi bu ifadenin 5 bölü 5'e eşit olmasıdır. 5 çarpı 1 bölü 5'i çarpalım şimdi, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, bu da 5 bölü 1 çarpı 1 bölü 5'e eşit olacak. Önce payları çarpalım. 5 çarpı 1 eşittir 5. Şimdi paydaları çarpalım. 1 çarpı 5 eşittir 5. Elimizde 5'ler var. 5 bölü 5 de 1'e eşit olacak. Şimdi elimizde 217 sayısı olsun. Bu sayıyı öyle bir sayıyla çarpmak istiyorum ki sonuç 1 olacak. Bir bakalım. 217'yi 217'ye bölersek 1 elde ederiz değil mi? 217'yi 217'ye bölmek, 1 bölü 217 ile çarpmakla aynı şeydir. Yani çarpmaya göre tersiyle çarpmak. Çok havalı, çok büyük bir iş yapıyormuşum gibi duyuluyor tahminen ama aslında bu bildiğimiz bir kavram. Yalnızca sayının tersiyle çarpıyoruz. Başka bir açıdan yaklaşalım. Elimde 5 objem var ve bunların 5'te birini alacak olursam elimde kaç tane olur? Evet, bu 5 objenin 5'te birini alırsam elimde bir tane kalıyor. Genel olarak gayet basit. Şimdi diyelim 8345 gibi çılgın bir sayım var. Aslında çok da çılgın değil ama bunu milyonlara çıkaralım. 271, evet, 8 milyon 345 bin 271 olsun. Ve diyelim ki bu sayıyı öyle bir sayıyla çarpmak istiyorum ki çarptığımda sonucum 1'e eşit olsun çarpma işaretini koyalım şöyle. 1'e ulaşmak için şimdi ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken tek şey sayıyı tersiyle çarpmak. Bu sayının da çarpmaya göre tersi ne olacak? 1 bölü 8 milyon 345 bin 271 olacak.